Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Lord Seka ya teman-teman Ini saya belajar live ini ya Semoga teman-teman suka dengan live saya ya karena saya masih belajar gimana caranya live ini Waalaikumsalam terima kasih atas hadirnya ya teman-teman ini saya dalam posisi belajar ini ya cara live ini ya teman-teman di rumah ini ya terima kasih banyak yang mau hadir ya teman-teman Waalaikumsalam Mas Gember Terus ini gimana cara melihatnya ini ya kok bingung ini ya <laughs> Gembel Elite Channel Waalaikumsalam bosku Oke salam sehat selalu Untuk bos Gembel Ngapak channel Waalaikumsalam Nah ini ada bos Maya ini Hadir juga ini ini belajar ini belajar belajar live ini Mbak Maya gimana caranya ini lagi nulis Mbak Mayanya sambil-sambil lihat ikan ya teman-teman nah, ini untuk Mbak si Hikmah Kebumen malam juga mbaknya semoga mbaknya sehat selalu dan sukses ya untuk channel-channelnya kasih untuk Mbak Maya sudah bergabung ini, sudah menonton live saya. <laughs> Maaf ya teman-teman, ini mencoba ini gimana cara live ini. Hmm. Besok-besok saya mau live di Alas Purwo ya doakan untuk malam satu suro saya mau live di Alas Purwo Banyuwangi doakan semoga tidak ada apa-apa terus gimana bales sih <laughs> bingung <laughs> untuk mbaknya masnya kasih tahu dong cara membalas gimana ini caranya kok bingung ini kameranya di bolak balik apa bisa ya teman-teman supaya tidak ikan saja yang terlihat <laughs> walah ngono to Mbak Maya oh nah kira oleh sih kayak kayak nek cat ngono kae lo Mbak Maya maklum Mbak Maya cek lagi pertama iki lho Bio oh, ngapak channel oh gitu caranya ya saya coba ya <laughs> saya coba loh ini malah kursi gimana tuh ya saya bingung <laughs> waduh kok malah dijaketi itu mbak saya ini pun tuh ya waduh sik sik sik. iya iya Sik tak jajal tak wali eh tuh malah wonge <laughs> malah wonge karena wonge Oke, terima kasih mbaknya. Mas Bro Mas Bro yang sudah hadir ini dalam proses uji coba <laughs> kaleh kaleng guyu loh Mbak Maya kaleng ngakak loh <laughs> tapi ini kok ya, dewi ini kayak ngomong dewi ini kayak ngedan terusan ini gitu terusan terus piye ya Nah, sahabat disambi korah-korah gitu loh. Birukan tekan komen, pilih moderator. Oh, gitu ya. Bentar, saya coba. Oh, Salah. ini agak kurang enak badan ya teman-teman gimana ya ini ya bentar Duh, ini malah arahnya kok kebalik aduh piye to iki hmm, dan keting aku Malah malik meneh gitu kamera kamerane. Hmm, minta Minta Tifna dong, gimana caranya ini? Mbaknya, Mas Bronya kok bingung ini. <laughs> Duh. Ya apa Ya apa Ya Allah. <laughs> Iku lo Mbak Mbak Maya gak cito korah-korah gitu Wes dan nganu ae wes. pokoknya engko kudu ngengkol pokoknya kudune iki engko Mbak Maya niki engko. Uh. Iya Mbak Siti masih bingung ini loh. Gimana ini kok muter-muter ae. <laughs> Eh, iya, piye iki ya sampe ndase gatel iki lho piye iki ditekan yang ini loh kleru eh aduh cek piye iki les bingung kok malah keluar gambar-gambar malah malahan ya <laughs> hmm, belum ngopi nih mas bro pokoke iku diopahi ki engkol pokoknya iku kabeh Maya iki ya. Ben gak bingung lho. <laughs> Bingungan. Iya, iya. Eh, kena pom aku wes. Sampai itu sampai ku mbak. Mbak sampai ku mau wes. kok iya, kayak saya hilang ke gambar ya iki iya, tuh kleru <laughs> Pripen iki ya Allah gimana ini mbaknya aku gak bisa kembali ada gambar-gambar apa ini ya gak isu hilang ki sudah kelihatan di sana kelihatan apanya mbaknya mbak Maya apa gambar-gambar yang nampak di sini nggak kelihatan ya bingung loh maaf ya <laughs> ya Allah gimana ini belajar live kok malah kedusang-dusang iki <laughs> bagus sak tegalan ya mbaknya Eh Mbak Maya iki ku gak cita korah-korah iki kok, tenan. Bayo ngapak channel. Bah ayo lanjut kene terus sampai ngopi. undang terus saya kalau ada live ya. Saya selalu hadir. <laughs> Untuk teman-teman semuanya semoga sukses. Mak, eh, Mak mau poi Mbak Maya. ah terus terus lihat komennya. Tuh, hilang. ये ah Om Ridho Alhamdulillah sehat selalu Mas Bro gimana kabarnya Mas Bro sudah ngopi belum <laughs> lagi-lagi belajar ini Mas Bro lagi belajar live ini Gimana masih bingung ini Mas Bro? Alhamdulillah. Redis Retina. Bom aduh. Halo Mbak Retina, apa kabar? Mas Ridho wis saat sak timbo kopi nih. kini urung urung sak gelas-belas loh Mas, Bro. Mbak Mbak Rai official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar untuk Mbaknya? Ini lagi belajar Mbaknya live ini. Mbak Fadila Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk Mbaknya semoga sehat selalu ini lagi belajar ya mbaknya belajar belajar live ini bingung dan masih bingung ini gimana cara-cara membalas komen-komennya bingung ini sampai gatal <laughs> kelendi aduh leh sing paran-paran nih guys <laughs> Mbak Rai Official ya, malam-malam selamat malam kembali untuk mbaknya semoga sukses selalu ya channelnya dan tetap semangat untuk membangun kesuksesan harus bersama-sama ya teman-teman saling mendukung ya teman-teman lah biasa biain kan ye kalau dari gede gue Mas Rido bahasa osing ya <laughs> eh lari Banyuwangi kae iki se opo iki ya tinggal Teh Probolinggo ya cedak tulit to ora Banyuwangi tak gawani wak ya iwak tongkol apa jali wak apa tak gawani tak cumi ya Allah iya iya bingung Fadila channel semangat Kak Alhamdulillah semangat untuk mbaknya juga ya Mbak Fadila selalu semangat Assalamualaikum Mas Bo Waalaikumsalam Selamat malam kembali untuk Mas Bo ya muncare muncar gumuk kantong Mas itu Tempat wisata gumuk kantong. Niku lokasi ini kolam renang gumuk kantong juga. Pernah dolan rene ta? Mas Ridonya. Mbak Maya ini kapan dolan rene Mbak Maya? Tak gawani iwak Mbak Maya sak gawani wak tongkol sak sak karung ya gigi iya. untuk semuanya ya lo lo lo lo iki piye iki ya. ya Allah kok enak biasa mentari pro naik yuk pergi malah bikin anu mau salah lu oh Masya Allah lu wah lagi mau settingan gambar lagi mau ya Allah makanya sok kayak tetek melek ini kipi biasa itu aslinya ireng kena yuk kayak di pola pola ini gitu to nanti iki yang asli iki biasa gitu ya wow boleh licin kali pura ya setengah jaman mas nyampe mas itu ya, saiki nok saya saiki kaya nok tambang pasir bareng tuh iku kerjane ini daerah endi Oh nek cuma cedake pasir na bandara na Blimbing Sari hmm, agak kurang enak ya teman-teman ini meriang badannya agak Oh, dekat sekali mungkin perjalanan dari Bembeng Sari sampai di rumah 20 menit nyampe dapur Mama Yaya Assalamualaikum Sugeng Dalu Waalaikumsalam untuk Mama Yaya semoga sehat selalu ya dan selalu diberi kesuksesan amin Uh, Bang Ridho, insya Allah kapan-kapan. tak dolen merono Mas Lai sering no Banyuwangi nek nganu lho Mas Bro ning daerah apa Watu Dodol sering nok kono dan Probolinggo kan cedak kan tak lepas itu bondo kan Oke, itu piye iki? menggok-menggok lagi. Terima kasih mbak-mbaknya, masnya yang sudah hadir. Bahwa api saya ki mas bro waktu dodol. Sebab ake apa iku? warung-warung no sebelah laut iku lho make wis apik pokoke saiki terus kambek no gunungnya barang itu ya wapi pisan lokasinya ono apa itu no makamin duhur itu ya api pisan kapan-kapan nanti dolan rono maneh ya an suwe kata merono ya an Ayo sompen kapan-kapan Mas Bro. Ketemu nih waktu dodol ayo. <laughs> Mbaknya. Loh, Mbak Maya nih hilang wis Mbak Maya. Mbak Maya suarken nih turu. ya kalau ada waktu kasih tahu ya Mas Bro ini rencana untuk malam satu suro mau live di Alas Purwo ini ya mbaknya doakan Mas Bro mbaknya doakan ya semoga nggak ada apa-apa dan untuk mbaknya yang belum tahu di Alas Purwo saya akan ke sana untuk malam satu suro ya Mbak Dapur Mama Yaya asalkan salam buat kawan-kawan semuanya ayo saling menyapa untuk teman-teman ayo bisa saling berkunjung saling mendukung ya Ayo Mas Bro, kalau ikut di Alas Purwo Mas Bro. Hari Sabtu depan mau ke sana. Jadi sampai ke Pantai Pelengkungnya. Mulai dari pos pertama sampai ke Pelengkung. Sambil surfing di sana Mas Bro. Malah orang opo-opo paling sing akeh yo macan Mas Bro nih kono. Macan sampai banteng ini akeh. Nah, ini untuk saudara kita dari Brasil ini hadir juga ini. Terima kasih karena nggak tahu bahasanya ya saya balas dengan bahasa Indonesia ya. Terima kasih untuk bos yang dari Brasil ini semoga sukses <laughs> Nong angin Isun titipaken Nawi piain Ono rasa demen lawas ison mendem rasa rasa ase kanggo Ayo saling menyapa dan saling berkunjung untuk teman-teman yang belum berkunjung saling menyapa saja yang sudah berkunjung untuk mbaknya, mas bronya. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki ya. Dengan mudah dalam berusaha ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. أمثالنا أمثال terus piye iki iya. terus piye iki iya. kok keting aku dapur mama ya ya mbaknya maaf ya ini soalnya masih bingung gimana untuk menyapa atau untuk gimana itu masih bingung ini mbaknya maaf sekali ya mbaknya ini masih mempelajari ini gimana cara-caranya ini ya kok, gitu. kok bingung soalnya ya Allah biasa ya oh alah iki iki iki ayo mas bro live mas bro untuk mbaknya ayo live ganti-ganti live ya ini uji coba ini bingung super bingung ini terus gimana cara matiin matiin juga bingung ini kasih tahu dong mas bro mbaknya Mbak Bro, Bunda, ibu-ibu. ya Allah, ya Allah. Gimana ini ya? Ya Allah. Bingung. Untuk cara live ini ya susah banget ya ayo banyak yang biasa sering live kasih tips dong ilmunya gimana cara-caranya beri tahu apa beritahu di komentar dong ilmunya gimana cara-caranya supaya bisa membalas-membalas komen atau gimana gitulah live-nya itu gimana soalnya masih perdana ini ya live-nya bingung ini ya cara-cara untuk live-nya itu kok bingung sekali ya Allah iya harus ada moderatornya oh gitu ya mas bro jadi gitu caranya jadi lebih lengkap lagi ya ini cuma HP kentang saja loh mas bro ya juga nggak pakai handset juga nggak apa-apa ini cuma HP kentang saja ini mas bro pokok apa adanya ini mas bro cuma mengikuti petunjuk saja ini jadi yang belajar moderatornya oh gitu Oke saya tak pelajari dulu ya mas bro mungkin lain kali kalau live kembali kan bisa enak gitu loh gak bingung kayak gini loh mas bro ayo nah, ya banyak yang ada tip ilmunya bagi-bagi dong gimana cara-caranya yang sudah live itu cara-caranya gimana yang lebih bagusnya lagi kasih pengertian dong gimana mbaknya masnya ini masih bingung loh walah oh gitu toh mas bro masalahnya yuk baru ini mas bro ngerjain jadi nggak tahu itu kok ya wes gelis men setengah jam loh yoan ngono lek ngenteni riyoyo kok ya suwi men tinggal kecepek kayak ini ya dulu wes dulu setengah jam loh yoan <laughs> ya Allah coba coba ke situ arahnya ke situ loh itu malah malik saya sik piye iki ya ya kayak ginilah suasanya suasananya rumah saya ini ya mbaknya karena nggak ada gak ada ibu-ibunya cuma saya dan anak saya ini di rumah karena istri saya berada di luar negeri ya berada di Hongkong jadi gak ada yang mm, ngurus rumah ini nah itu burung nah ini kalau mau bernyanyi ada gitar ini ini yang mau melihat ikan dari dekat nah maaf ya teman-teman ini soalnya masih belajar dalam tahap pertama live ini ya teman-teman jadi bingung gimana ini cara-caranya masih bingung banget ini <laughs> ya Allah itu tuh kak penak ngikar le Oke, okay, thank you untuk Ningar. Le Astrologi Official. Halo juga untuk kakak. Mbak Nia Nevian 88 hadir. Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih untuk Mbak Nia Apa kabar Semoga sehat selalu untuk Mbak Nia nya Maaf ya Mbak Nia Ini masih tahap belajar ini Soalnya masih bingung banget ini Gimana Cara-caranya live Untuk Mbak Nia nya. mungkin yang sudah pernah live Kasih tipsnya mungkin bisa lebih bagus lagi gimana cara live nya ya Allah ya Rahman ikan arwana jenis silver ha belajar gitar Oh lagi bingung ya. Iya cara mata ini tinggi ya. Ya. Allah bingung sih piye toh? terus berjalan toh. Gimana ya mbaknya? Kok bingung banget ini. Apa yang live kayak ngene? Kok tak delok-delok kayak urat toh. Biasa ya. Tapi kok masih berjalan yo. Ya? sih kenyang hmm, kenyang hmm, banget jadi ya bingung masa ini terus sik panggahan mak ya untuk live perdana sempat 40 menit loh ya untuk menghentikan itu iya ya ini malah malik malik ya iya tadi ya Allah kok malas tulisannya kok apa iki cat cat teratas semua pesan terlihat oh Mbak Nia Vania 88 sukses selalu Bang terima kasih terus saya bingung ya dapur Mama Yahya oh ya tadi Mbak Maya Mas Rido Mbak Fadila Channel ya Allah Mbak Rai Official hadir ngapak channel Raisa Soda Silma. terima kasih ya yang sudah hadir Mbak Siti Hikmah Kebumen Oh ya mbaknya masih bingung banget ini ini masih dalam tahap belajar ini ya mbaknya Oh Mbak Maya gini aja oh gitu jadi gitu jalan selamat datang di lift. ingat untuk melindungi oh. berarti untuk menghentikan berarti